бізде жалпы бүгінге қарастыратын нұсқамыз елу он осы 2021 жылғы тестте қаңтар айында келген тест барлықтарыңызға көрініп тұр ғой экран так кеттік олай болса бірінші сұрақ төменде суретте көрсетілген ыдыс сұйықтықпен толтырылған егер L нүктесіндегі яғни L нүктесіндегі гидростатикалық қысым 100 паскаль болса К нүктесіндегі гидростатикалық қысым қалай болады яғни мына жерде иә бізде бұл жерде қысым неге тең деп тұр жүз ньютонға деп тұр жүз паскальға то есть олай болса к нүктесіндегі қысымымыз қалай болады жалпы ә, бізде төменде яғни ыдыстың түбіне түсіретін қысымымыз бен ыдыстың несіне қабырғасына түсірілетін қысым екі түрлі болады және жоғарылаған сайын қысым азаяды деген нәтижесінде бізде негізгі формуламыз ру gh бөлінген бөлінген екі десек оны бізде қысым бөлінген екіге тең сол кезде иә жүзді бөлеміз екіге бұл елу паскаль қысымға тең болады екен да бірінші е жауап болады дейді әрекетті келесі есеп екінші есеп қатаңдығы берілген серіппеде тербелген жүктің тербеліс амплитудасы берілген және ең үлкен жылдамдығы берілген олай болса массасын табыңыз бұл жерде сұраңыз сұраңыз иә иә бүйтіп түсіндірейік сіздерге ыдыс иә бұл ыдыстың негізгі биіктігі жалпы биіктігі болады дұрыс па енді қараңыз суды біз мына жерін ағызатын болсақ қалай ағады мына жерін ағызсақ қалай ағады қатты ағады иә енді қараңыз демек қысым қай жерде көп демек енді мына жерде бізде мына жердегі бөлім мынадан көп бола ала ма вопрос к к нүктесіндегі қысым л нүктесіндегі қысымнан үлкен үлкен бола ала ма демек демек бұл жерде не болады деген сөз елу паскальға да төмен болу керек та ал сіз айтқан сіз айтқан бойынша жасайтын болсақ мына заңдылыққа қайшы орнайды да сол себепті осы жерде осылай иә төменде жүз елу болу болады енді ары кеттік Э, екінші есепте бізде бұл жерде әрине тербеліс тербелістер тақырыбын э, біз айтқан болатынбыз яғни былай тербеліс жасаған кезде энергияның өзгерісі ғана болады сол үшін сол үшін біз бұл жерде в квадрат бөлінген екі тең к x квадрат бөлінген екі дейміз екілер қысқарады осы жерде массаны табатын болсақ kx квадрат бөлінген э, жылдамдықтың квадрат так мүмкіндік болса әріптестер құрметті қатысушылар дыбысын өшіріп қойсаңыздар ренжімесеңіздер иә басқалар кедергі жасамасын иә иә сақталады так ары қарай кеттік енді қараңыз осы жерден біз массаны табатын болсақ қатаңдығы нөл бес ньютон бөлінген метр болса ол бес жүзге тең болады иә ал біздің мынау нешеге тең болады минус төрт бөлеміз астында жылдамдықтың квадраты тоғыз жақсы енді мына екеуін қысқартсақ бола ма иә сол кезде бізде неше болады бес беске көбейтеміз ол деген нөл бүтін ол екі жүз граммға тең болады иә грамм демек бізде д ары қарай кеттік ауырлық күшінің жұмысы теріс болатын жағдай дейді әрине бұл жерде тастың жоғары лақтырылуы деп айтсақ бола ма себебі себебі бізде жұмысымыз тең болады минус энергияның өзгерісіне деп қарастырылады демек потенциалдық энергия жоғары көтерілген кезде жұмысымыз теріс таңбаға жұмыс атқарады дейді яғни кері шамаға жұмыс атқарады деп қарастырылады сол себепті деп яғни тоқсан градуста алғы күшінің жұмысы минусқа жұмыс атқарады ары қарай кеттік төртінші есепте бізде нені табу керек дейді күш берілген және механикалық кернеу берілген табу керек пи енді есімізге түсірейік механикалық кернеудің формасы қалай күштің ауданға қатынасы осы жерден ауданы табатын болсақ күштің неге қатынасы механикалық кернеуге демек алпыс бөлінген он екі көбейту онның бес дәрежесі десем болады иә қысқартсам астында екі қалады мына жақта он қалады онмен екі мың қысқартамын орысша айтқан кезде бес көбейту оннан минус бес дәрежесі қала ма бұл деген сөз э, нөл бүтін оннан бес сантиметр квадрат десем бола ма болады иә демек ответ е болады кеттік келесі есеп массасы м қатты денеге q жылу мөлшерін бергенде оның температурасы делта т артады төменде келтірілген өрнектердің ішінде осы заттың жылу сыйымдылығын анықтайды жалпы сымсық телефон дейміз иә естеріңізде болса осы жерден с табатын болсақ с табатын болсақ я м делта демек қайсысы вариант болады әрине бұл жерде с вариант болады иә қалғандары келмейді алтыншы есеп бізде идеал газдың температурасын өзгертпей тығыздығын екі есе арттырса онда молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді дейді яғни бізде <clears throat> мына тығыздығы екі есе арттырса температурасын өзгертпей онда молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы қалай жалпы молекулаларда біз білеміз мкц ның негізгі үш қағидасы бар бірінші қағидасы олар ұсақ бөлшектерден тұрады екінші қағидасы бір бірімен әрекеттеседі үшінші қағидасы әрине не хаосты қозғалыста болады дейді иә енді қараңыздар ә, біз осы жерде бір нені айтсақ болады жалпы молекулалардың орналасуы қозғалысы олардың несіне байланысты өзгереді дейміз несіне байланысты өзгереді иә температурасына байланысты демек қараңыз температурасын өзгертпей деп тұр тығыздығын тығыздығын екі есе арттырды ол кезде молекуланың орташа квадрат жылдамы қалай өзгереді яғни біз жаңа айттық жылдамдық яғни ә, молекулалар тез қозғалу үшін оның несін арттыруымыз керек еді температурасын арттыруымыз керек еді немесе кемітуіміз керек бірақ температура өзгермеген олай болса молекулалардың қозғалысы өзгере ма демек бұл жерде ответ а болады өзгермейді деп қарастырады түсіндіре алдым ба осы сұрақ ә, кейбір оқушыларымызды мазалап жүрген еді мен ойлаймын шешімін тапты кеттік ары қарай қарастырамыз бізде индукция берілген жылдамдық берілген заряд берілген енді ол түсінікті иә түсінікті болып тұр уже лоренс күші иә барлығымыз сол формула есімізге келіп тұр иә индукцияны көбейтеміз зарядқа көбейтеміз жылдамдыққа демек барлығын көбейте салады екенбіз иә бірде төртте алты көбейту онның жетісі және бірде алты көбейту оның минус он қолданып так енді дәрежелермен жұмыс жасайтын болсақ қысқарып кетеді мына жақта неше қалады минус он екі қалады иә барлығын калькуляторға салатын болсақ калькуляторға салатын болсақ бізде калькулятор не дейді жуықтап аласың көбейту оның минус он екі дәрежесі ньютон бір ғана формамен шығып тұр да бұл варенс күші келесі біртекті магнит өрісіндегі орта орнатылған тогы бар түзу өткізгіш әсер ететін ампер күшінің бағыты так сіздерге түсіндіруге тырысайын ә, түсіндіруге тырысайын так менің түрім көрінді ма сіздерге көрінді ғой иә <coughs> қараңыздар бізде ампер күші мынау сол қол ережесі дейміз сол қол ережесі да бізде бас бармақ ампер күшінің бағытын береді түзу ток күшінің бағытын береді мынау бүйтетін болсақ бұл индукция береді демек былай өзгереді деген сөз иә енді қараңыздар бізде мына жерде қарайтын болсаңыздар нүкте болып тұр бұл топ бізге қарай деген сөз ол деген сөз бізден былай болса бізден ары қарай болады бізге қарай болса бұл не істейді бағыты өзгереді иә сол кезде сіздерге ең оңай тәсіл мынау қай жаққа қарайды бағыты тік төмен қарады ма иә міне былай өзгеріп жатыр ғой демек тік төмен болса бізде ампер күшінің бағыты қалай болады бұл жерде тік төмен деп қарастырады екенбіз кеттік ары қарай келесі тоғызыншы есеп егер бөлшектің реактивті массасы тыныштық массасынан екі есе артық болса бөлшектің жылдамдығын тап жалпы реактивті масса деп жатқанымыз екі м нолевой болып тұр ғой получается формула бізде m тең m нолевой бұл салыстырмалы теория элементтер деген формула ашсаңыздар эйнштейннің негізгі негізгі формуласы бар иә демек бізге жылдамдық табу керек біз не істейміз екі м нолевой тең м нолевой бөлінген бір минус б квадрат s квадрат массалар кетеді квадраттаймыз екі жақты сол кезде төрт тең болады бір астында бір минус в квадрат бөлу с квадрат ортақ бөлгіш с квадраттан береміз сол кезде бір астында S квадрат минус в квадрат бөлімінде S квадрат S квадрат математикалық ереже бойынша жоғары шығып кетеді нәтижесінде төрт тең с квадрат астында s квадрат минус в квадрат пропорция жасаймыз 4s квадрат минус 4b квадрат тең s квадрат стерді бір жаққа бұлардың ау түбір бар дұрыс айтасың мына жерде мен сразу квадратта жүрдім ғой екі жақты квадратта жүрдім ғой сразу массалар қысқартып сол кезде мұн төрт болып кетті көрдіңіз ба сөйтіп ары қарай кетіп қалдық <clears throat> енді осы жерден жылдамдықтар бір жаққа стерді бір жаққа не болсақ үш с квадрат тең төрт б квадрат болады бізге табу керек нені в квадратты сол кезде в квадратымыз квадрат алып тастайық бірден иә сол кезде былай болады да міне в тең түбір асты үш с бөлінген екі болады иә түбірден сразу алып тастадық сол кезде үш түбір астын алып кетті мына квадрат түбірден шығып кетті сол кезде төрттен екі шығады получается түбірас үш түбірас үш с бөлінген екі дейтсі болады түсінікті ба? траекторияның ұзындығы дегеніміз енді бұл сұраққа жауап бере алатын шығарсыздар траектория ұзындығы иә бізде кинематика кірген кезде білу керек негізгі алғышарттар бар траектория жол орын ауыстыру дегеніміз не естеріңізде керемет кинематика не зерттейді кинематика не зерттейді так біз барынша мынау ұбт келетін вариантын қарастырайық кинематика дене қозғалыс себеп салдарын емес дейді тек қана оның несінде геометриялық қасиеттері сол үшін біз қасиеттер иә ключевой сөз геометриялық қасиеттер яғни біз кинематикада өлшейміз сызамыз геометриялық формуланы қолданамыз кеттік ары қарай екінші поездың ұзындығын тап дейді қарама қарсы бағытта жылдамдықтар келе жатыр уақыт берілген иә келді ә, қарама қарсы болса жылдамдықтар не істейді қосылады уақытқа көбейтеміз сол кезде икон қосындысы мыналар жиырма метр секунд мынау он бес қосатын болсақ отыз бес сол кезде төрт жүз тоқсан болады иә қайталанды бұл есептер келесі есеп массасы бір жарым килограмм дененің бастапқы жылдамдығы берілген бір секунд бойы он екі ньютон күш әрекет еткен соң дененің соңғы жылдамдығын тапты неден соңғы жылдамдығын тап дейтін болса біз қалай істейміз массаны көбейтеміз в минус в нолевой тең f көбейту т дейміз яғни импульстарын сақтауымыз м в минус м в нолевой тең f т осы жерден соңғы жылдамдықты табатын болсақ f т қосу м в нолевой бөлінген м дейміз Так, бірге 12 ні көбейтсек 12. Қосамыз 5 ке Нені көбейтеміз? Бір жарымды көбейтеміз. Сол кезе. 5 ке бір жарымды көбейтсек неше болады? 5 ке бір жарымды көбейтсек. Дауыс есіп тұр ма? Өзіп кетті ма? Алло. Так. болды дауыс естіліп тұр ма бізде үзіліп кетті экран экран көрініп тұр ма one minute үзіліп кетті ма интернет бірдеңе болып жақсы кеттік ары қарай мына жерге келіп едік біз көбейтейік бір жарымға бесті көбейтсек неше болады жетті бес па иә бөлеміз астында массамыз бір бүтін оннан беске жақсы жаңа жеті жарымға қосамыз он екіні иә солай ма аха оны бөлеміз қайтадан бір жарымға неше шығады тц яғни ә, бізде <clears throat> мына жерде ключ міндетті түрде қалдырамыз өйткені өздеріңіз міндетті түрде сенімді түрде осы сұрақтардың қаншалықты дұрыс бұрыстығын өздеріңіз осылай көріп білсеңіздер болады себебі қазіргі уақытта ютубта қаншама нұсқау талданып жатыр бірақ толыққанды қарастырмайды да сол үшін көз жеткізуіміз керек бұл біз осы нұсқаның ішінен кесіп аламыз так резеңке бау сегіз ньютон күштің әсерінен сегіз сантиметр ұзартылатын болса серпімділік күшінің жұмысын тап дейді так бұл жерде жұмысымыз неге тең болады энергияға теңестіретін болсақ жалпы энергияның формуласы бар x бөлінген екі дейміз иә бұл форма қалай түрлен, түрлен, түрлен шыққандығын айтайық па әлде қажеті жоқ па білеміз иә жалпы демек сегізді көбейтеміз нөл сегізге бөлеміз екіге бұл нөл отыз екі иә соттық кеттік он төрт суретте көрсетілген тізбекте конденсатордың сыйымдылықтары берілген болса конденсатор батареясының сыйымдылығын тап жалпы сыйымдылықты табу керек так мынау екеуі бір біріне қандай тізбек мына екеуі бір біріне қандай тізбек тізбектер болса s тең бір бөлінген с бір бір бөлінген s екі бір бөлінген с қосу бір бөлінген с бұл бізге нені береді асты с үсті екіні береді так s тапқан кезде бұл не істейді с бөлінген екі болады иә түсінікті болды ма <laughs> түсінікті болды ма жақсы кеттік мына бет мына жер бізде неге тең болды с бөлінген екіге тең мына бет тоже сондай болады деген сөз ғой параллель қосатын болсақ түсініксіз ба <laughs> осы сөзді күттім ғой так қарайық қалай не үшін мынау былай болып кетті деген вопрос туындайды иә өйткені бізде мына жерде қараңыздар бір бөлінген s тең иә бір бөлінген s тең екі бөлінген s иә бүйтіп жазайыншы бір бөлінген s тең екі бөлінген s болды ма бізге s жалпыны табу керек мына ж деп қояйын да мына жерді жалпы сол кезде s жалпыны тапқан кезде пропорция жасаймыз ә, s жалпы көбейту екі тең s ке s жалпы тең болады s бөлінген екі болады да сонда түсіндік па Так, S2 деп аламыз. Ара кеттік. Сол кезде S1-іміз бізде мына бетті S1 деп алайық. Мына бетті екінші жүйені S2 деп алайық. Демек, S бөлінген 2 қосылған S бөлінген 2. Бұл бізге нені береді? Толқ. Толқ, толқ s береді, а? Иә. s береді, а? Иә. Демек, қысы. мұз суда жүзіп жүр мұз толығымен еріген кезде судың деңгейі не істейді не істейді әрине өзгермейді иә түсінікті ма ол тығыздығы берілген дененің ауадағы салмағы берілген оның дененің судағы салмағын табу керек та бізге демек ол үшін не істейміз массаны тауып аламыз Денінің массасы табатын болсақ, F-ті бөлеміз 6-ға, 25-ті бөлеміз 10-ға, 2.5-ге тең. Денінің көлемі тапқан кезде, массам бөлеміз тағызыққа, масса 2-де 5-ге тең болса, тағызық 2500. Бұл бізге неге тең болады? Қатынастырын алатын болсақ, 0,001 ма? Метр көп қатен. Демек енді арғарай не if yeah if иә иә иә иә ауадағы салмақтан азайтамыз архиметті ф архиметті сол кезде жиырма бес азайту архиметіміз так мың он и нөл бүтін нөл бір так бір мынау кетеді мынау кетті сол кезде мына жақта он қалды получается жиырма бестен азайтамыз онды он бес ньютон ответ он бес түсінікті болды ма кеттік ары қарай келесі есеп бізде зат мөлшері берілген бір атом газ демек бітті изохоралық жолмен суытқан кезде осындай жылу мөлшерін бөлінеді температурасының өзгерісін тапты енді бұл жерде біз білеміз изохорал процесс кезінде жұмысымыз нөлге тең болады автомат жылу мөлшерін тең болады ішкі энергияның өзгерісіне демек бір атомда болса не болады үш бөлінген екі нью т деп аламыз получается осы жерде бізге дельта тін табатын тіні табатын болсақ q көбейту екі бөлінген үш нью ға тең болады иә төрт жүз жиырма бесті көбейтеміз екіге бөлеміз үшке және екіге және сегізде отыз бірге Так, қатынастан алсақ неге тең болады иә квадрат жазыламыз процесс бөлеміз бөлдік кезде он жеті шыға ма он жеті шығады иә дұрыс па калькулятор салсам негізі шықма кеттік ау Жақсы кеттік. Алюминий берілген ядросы нейтронмен атқылаған кезде альфа бөлшек және пайда болған элементтің ядросымен реакция теңдеуін табамыз. Так, алюминий. иә Неге тең? он үште жиырма жеті қосам нейтрон дейді нейтрон неге тең нөл бір нөлде бір иә былай дұрыс па атқылаймыз альфа екі де төрт пайда болған элемент белгісіз мына екеуін қосындысы неге тең он үшке тең мына екеуін қосындысы жиырма сегіз демек Мы 2, 2-ге неше қоссам 13 болады? 2, 11. А, 4-ке неше қоссам 28 болады? 24 қоссам. Демек, так, так, так, так, так, так, так, так, бізде H болады ғой. Иә? Сосын атом нөмірі, атом нөмірлері, э, қандай е? 0 ғой. Е болды, я. Иә? Басқалар келе ме? Келмейді. Schwach. Дұрыс қой иә тағы да бар ма енді мен бірдеңе айтайыншы мына аш дедіңіздер аштың несіне қарап айттыңыздар қазір мына екеуінің неге тең болып кетеді демек бұл қате ғой <laughs> асық а көрдіңіздер ма яғни асықпауымыз керек қараңыздар он бірге 2-ні қосам. 13 болама 24-ке 4-ті қосам. 28 болам Теңесті е болады деген сөз көріндер Көрдіңдер ма? Сол үшін білетін шараптар келсе де мүмкін барынша мұқияттық танып отырса. Әскеттік ары барай. Осы егін шесеп қабырғаларының ұзынтыр А шаршы төбелерінде 4 бірдей мүткелі оң q зарядтар орналасқан болса шаршының центріндегі электр өрісінің потенциалын жақсы потенциалдың формасы қандай kq бөлу r ға тең так біреу екеу үшеу төртеу мынандай не бар дәл осы центріндегі потенциалды табуымыз керек әр шеттер аға тең демек тік төртбұрыштың радиус бізге неге тең болады сонда а бөлінген түбірасы екіге тең бола ма так сол кезде к көбейту q көбейту асты екі бөлінген а деген жауап дұрыс па демек бұл вариант бізге қайсысына келеді кан ашқан екен кан ашты тастай салайық ашатын болсақ неге тең болады q туграсы екі 4 pi е е нулевой а я Bakalım Levarent var mı bize? Levarent çok var bize. Neyse. вариант дейтін болсақ, жерде төрт болу керек еді да. Соғымыз кеткен сияқты Одан басқа вариант келмейді да. он тоғызыншы деп жарық сәулесінің ауа сұйық шекарасына и бөлінген үш бұрыш жасай түседі шағылған және сынған сәуле бір біріне үлкендіктер сұйықтың сыны көрсеткішін тап дейді иә қараңыздар бүйтіп түсті мынаны бүйтіп сызып қояйын мынау екінші орта бүйтіп сызып қояйын ой бәс дұрыстап сылдырсай мөлдір орта мынау былай шағылады мынау бізде неше градус алпыс градус демек түскен сәуле алпыс градуспен түссе алпыс градуспен шағылады деген сөз арасы неше градус қалады отыз қалады иә кетейін арасында отыз қала ма так енді қараңыздар бізде сынған сәуле деп тұр иә отыз мына бетте тағы неше бар бізде тағы бізде алпыс бар ғой сонда сол кезде мына жағымыз бізде отыз болады дұрыс па демек бізде мынандай формамыз бар n тең синус альфа бөлінген синус бетта так синус альфа деп жатқанымыз синус алпыс градус неге тең плюс үш бөлінген екіге тең астында ә, синус 30 градус неге тең? бір бөлінген екіге тең. Так, мына көке кетеді. Төбірасы үш қала ма? Түсіндік па? Мынау сұрақ түсінікті болды ма? жақсы кеттік Демек дауыс бір түрлі бүтіріп өшіріп қоя саласыздар мынандай бір сұрақ болмаса өшіріп отырсақ иә кетіп бара қарай суретте тік жоғары лақтырылған массасы бір килограмм дененің орналастыруының уақытқа тәуелді графигі көрсетілген лақтырылған мезеттен бастап үш секунд өткенде дененің модулін тапты жалпы айтқан кезде мв джита аса бір килограмм жи онға тең уақыт үшке тең отыз метр бөлінген секунд килограмм так демек бізде а болады иә ары егер сымға әлінген жүктеменің және сымның материалын өзгертпей ал ұзындығы мен диаметрін екі есе арттырса оның абсолютті ұзаруын тапты жақсы біз не істейміз дельта л л ф e, е с абсолютті ұзару деген сөз дельта л тең л ф бөлінген е e, с ұзындығы да диаметрі де екі есе артқан с ашамыз л ф бөлінген е e, s дегеніміз p e, d квадрат 4 жоғашып шығып кетеді сол кезде ұзындығымыз 2 есе 2l астында диаметр 2 есе 4d квадрат мына 2 қысқарса l бөлінген 2d квадрат 2 астында қалды демек диаметр артқан сайын ұзындық кемиеді деген сөз 2 есе кемиді кеттік ары түсінікті кеттік келесі адам энергиясы дейді енді қараңыздар қараңыздар мына жерде жиырма бірінші жиырма екінші жиырма үш бұл сұрақты сіздер талдаңыздар ма талдайық па контекст талдаңыздар ма все давайте талдаймыз адам температурасы жиырма градус болатын мұхит суына түскенде 4 минут ішінде 100 калория энергия алады яғни мұхит суына төрт минут ішінде ол 100 калория энергиядан жоғалтады егер бұл энергия адамның ауада осы температурада бір сағат ішінде жоғалтатын энергиясына тең болса дейді яғни бір сағатта ауада адамның массасы 70 килограмм денесінің меншікті жылу сыйымдылығы берілген 3000 джоуль бөлінген килограмм градусқа тең бір калориямыз 42 2 Енді 21-ші сұрақ. 4 сағат ауада болған адамның жоғалтатын жылу мөлшерін тап Так, біз жылу мөлшерін тең деп аламыз. Жаңа айтты, я, ә, 1 сағатта 100 калория жоғалса, 4 сағатта 400 жоғалды ма? 1 калориямыз 42 ге тең болады. Сол кезде көбейтсек 1680 жауыз. болды. Вопрос. Мұхит суына түскен адамның 4 минутта жоғалтатын жылу мөлшері. Неше болды жаңа? 4 минутта 100 болса, Q тен 100-ді көбейтеміз 4-те 2-ге. Бұл неше? 420. Апет А. адамның мұхит суында болу уақыты екі есе арттырылса дейді сол кезде қалай болады дейді яғни жаңа айтты ғой бізде 420 болды ол екі есе артатын болса не болады сонда 420-ны көбейтеміз екіге 840 мына сұрақ шешсеңіздер келесі сұрақ өзі шешіліп тұр да мұхит суында 4 минут болған адамның дене температурасының өзгерісін тап дейтін болса дельта т жылу мөлшерін бөлеміз неге массамен с қа иә төрт минутта бағана бізде 420 жүз жиырма жоғалтты ғой бөлеміз массасы 70 килограмм жылу сыйымдылығы үш мың қатынастарын алатын болса барлығын бөлеміз сол кезде бізде нөл бүтін нөл нөл дейді градусқа тең болады Ja? жиырма потом адамның мұхит суында болу уақытын екі есе арттырса осы уақыт ішінде адамның денесінің температурасы өзгерсін екі есе арттырған болса мынаны істей саламыз <laughs> ше көбейтеміз екі нөл нөл төрт градуста демек иә яғни қарасаңыздар бір сұраққа жауап берсеңіздер келесі өзі шешім тауып жатыр да демек ол қатты бір не емес деп ойлаймын иә сол үшін мүмкіндік барынша ә, сіздер сұраққа мұқият болыңыздар отыз үшінші сұрақ бізде кейбір сұрақтар осылай бөліп тастағанбыз негізі ал иә иә болады болады қазір бір бір минуттан кейін екінші конференцияны қосамыз өшіп қалады иә так кеттік ары қарай мына сұрақты талдап үлгереміз деп ойлаймын бір минутта көрейік так мына сызған адам өшірсе дұрыс болады қазір басқаға кедергі жасамайды ғой керемет кернеу берілген конденсаторлар астарында ара қашықтықтар берілген д бір д екі д бір д екі және ә, слюда берілген бізге айтады енді қараңыздар жалпы ә, жылу сыйымдылықтың формуласы то есть ә, бізде осы конденсатордың формуласы бар ғой заряд бір кернеу бір бір деп алайық с екі заряд екі кернеу екі деп аламыз иә енді осы жерден біз не табамыз әрине зарядтарды теңестірейік бір тең заряд екіге с бір кернеу бір с екі кернеу екі осы жерден кернеу екіні табамыз с бір кернеу бір с екіге так мынау жазық конденсатордың формуласы д бір иә мынау бізде тоже екіншісі екі демек мыналар қысқарып кетеді аудандар кетеді сол кезде ә, кернеу бір д екі ә, астында д бір қала ма дұрыс қой мына жерде е біріміз бар мына жерде е екіміз бар иә келісеміз ба енді ары қарай қараңыздар орындарына қоятын болсақ орындарына қоятын болсақ кернеу екі жүз экран көрінді ғой иә жақсы қараңыздар мына жерге келдік ә, көбейту оның минус үші және ауада бірге тең ғой иә бірге тең электр өтімділігіміз астында d бір деп атқанымыз нөл екі көбейту онның минус үші ал сфиуда да жетіге тең дәрежелер кетеді екі мыңнан кеткіземіз жеті мен жеті кетеді мына жақта екі қалды иә мына нөл мен мынау кетті сол кезде жүз қалды ғой шын иә бір нөл нөл қалды мына бір қалды сосын мына екі нөл қалды ғой қалған бәрі қысқарып вольт аш болады J И все. Қалай шыққан түсінікті болды ма? Кеттік. Массасы 400 грамм дене бір қалыпты қозғала отырып 2 минутта 60 метр жол жүрсе, оның кинетикалық энергиясын таптайды. Енді бұл есепті біз қалай жасаймыз? Әрине жылдан тауып аламыз, иә мына жерден жылдамдықты тауып алсайық та с алпысты бөлеміз жүз жиырмаға нөл бүтін оннан бес метр секунд энергияны табатын болсақ м квадрат нөл төрт көбейтеміз нөл жиырма беске бөлеміз екіге иә бұл кезде неше шығады так мына Сәтнейкон көбейтіндісі бізге бірді бере ма иә солай ма нөл бүтін оннан бірді береді иә то есть нөл бүтін оннан бірді береді бөлеміз екіге нөл бүтін нөл бес сол кезде болады а ол да болады так жиырма жетіде формула екен бізге көлем берілген температура су буынының мөлшері берілген осы температурадағы қанық қабыл қысымы осындай болса салыстырмалы алып табу керек жақсы салыстырмалы алыптың формуласын табайық жалпы бізде формула бар еді иә и тең қанықтанға жүзге деген мынау неге тең дейтін болсақ нью рт бөлінген п тең то есть көлемге тең ғой иә орнына қоятын болсақ нью рт бөлінген қысым нөлі яғни көлем иә көбейту жүз процент деген формула орнықты сонда қайсысы болады сонда так бір болмайды екі екі болмайды үш бес он алты он жеті жеті а вот джи болады аш так болмайды бір ақ вариант екен ғой отыз екінші есепте суретте материалдардың деформациясы кезіндегі серпімді кернеудің салыстырмалы сығылуға тәуелді графигі берілген материалдың серпімділік модулін тап так біз бағана жаздық қой естеріңізде болса естеріңізде болса дельта l бөлінген л тең f және неге тең дедік неге тең дедік е ске тең ба ал дұрыс қой демек былай жасақ бола ма мынау бізде неге тең жазбаша еге тең болады яғни серпімді деформация ұзарына тең болады мына екеуі бізге неге тең болады жаңа механикалық кернеуге тең болады демек механикалық иә сигма мынау еге тең осы жерден біз енді осы печатный ені табатын болсақ механикалық кернеуді бөлеміз салыстырмалы деформация ұзаруына получается бізге неге тең болып тұр мына екіге тең болып тұр ма иә нешеде бір неде бүйтіп түйістіретін болсақ болсақшы екеуі түйіскен болды онда мына бетте қараңыздар мегапаскаль екі көбейту онның алты дәрежесін бөлесіздер мынау бетте минус төрті бар бір көбейту онның минус төртіне екі көбейту онның он дәрежесі болып кетті ғой короче олай да ма болады екен ғой да неге өйткені ол қарасаңызшы әр жо міне қараңыз әр екі мегапаскальда ол бір, бір неде бір бірмен өзгеріп отырады да түсіндіңіз ба бір неде ол екіге бірде барады да осы аралық тағы төртте ол екі, екі неде мынау салыстырма ұлжарауда жүріп отырады да түсіндіре алдым ба түйіскен жерін аласыз ғой екі жақтың түсіндіре алдым ба сол үшін мен э, екіні алдым бірді алсақ болмайды да ол нөл бес болып қалады мына жер бәрі қазір нөл бес десеңіз де нөл бес десеңіз де өзгермейді ғой тура сол жауап шығады мына жауап шығады да өйткені бірдей ауытқып жатыр да олар так екінші жауап бар ма тағы так так мынау гига деген гига гига гига тоғыз мына мен он тоғыз мына болады болады болады иә g g болады иә g десең иә болмайды иә ж <laughs> болмайды иә так жиырма сегіз магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер ететін көш дейді бұл қандай көш? жоқ тогы бар өткізгішке иә мынау бізде ключевой сөз ключевой сөз бұл қазіргі таңда бізде билл деген мектеп бар ғой билл деген мектеп бар білесіздер ма қандай мектеп ол ол қай формула кіреді физикада билл деген мектеп білім инновация лицей деген мектеп бар ғой ол бізде ампер күшіне о міне көрдіңіздер ма осылай иә ф ампер тең билл деп олар өздеріне осылай біздің формамызды алып алған деп қояды деймін солай яғни э, мына вариант қарап болады да просто не үшін тогы бар өткізгіштердің яғни токқа әсер ететін күшті ал лоренц күші зарядқа әсер ететін күш магнит өріс кезінде окей бұл ключевой сөз бұны түртіп қойыңыздар өте маңызды жиырма тоғызыншы есеп байқадыңыздар ма негізі бізде осы бір нұсқада э, уже он жеті он сегіз он тоғыз қиындау отыз төрт отыз үштер қиындау олар жары қарай оңып кетеді заряд бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда потенциалдар айырма бір киловольт өрісте қырық микроджоуль жұмыс атқарады осы кезде зарядтың шамасы бар зарядтың жұмысының формасы мынаған иә так ол осы жерден заряд таба саламын жұмысты бөлемін кернеге демек 40 көбейт 40 көбейт 10 6-сы так бұл деген 40 көбейт 10 9-ы бола ма иә бізде 40 нано улон деген бар екен а варианты болады екен и так кеттік отыз отызды қалай шығарамыз так бізде жарық сәулесі екі ортаны бөліп тұрған мөлдір бетке альфа бетсіз сызып көрсетейік ал тоқсан градус деп Ал мөлдір орта өзінің түсу несі бізде нарал 35 қаз қазір асықпаймыз тез істейміз бірақ иә. <laughs> сыну бұрышы жиырма бес қалай дедіңіз синус альфа бөлінген синус бетта деп айтпақшы болдыңыздар ә, түсініп қойдым <laughs> так синус альфа бесте неге тең қырық қатынастар неше тез тез бөлейік бірде а бірде елу екі ма мен қателестім әлде мен <laughs> қателестім ба әлде мен қателестім ба иә иә иә бәсе мен қателестім ба әлде мен қателестім ба десем қателеспеген екенмін отыз алты е вариант сосын сосын е вариант осы форманы пайдаландық иә э? яғни керемет қой негізі ұтының тесттерін шығарсаң рахаттанасың да өйткені формуланы да беріп қояды миды ашытпайсың ғой қиын есеп қиын есептердің формасын беріп қояды бұндай есептер шығармасаң білмеймін енді ұят болатын сияқты негізі ұтудан ұтудан ұят болатын сияқты негізі сол үшін бұндай есептерді рахаттанып отырып шығару керек деп ойлаймын тек қана міне қараңыздар да мынау суретті де беріп қояды бұдан артық не керек енді деймін да негізі есептің суретін сызсаңыздар есеп елу пайыз шешім табады да ары қарай тағы орындарына формуласын қойсаңыз елу пайыз шешім табады ұты мәтінді берген суретті беріп қойған иә шайнап беріп тұр жұтса ары қарай болды да яғни иә демек қараңыздар бірінші дене мына жерде тұрды ма демек қандай энергия бұл потенциал энергия ма төмен түскен сайын кинетикалық энергия арт, артады демек қосамыз м в квадрат бөлінген екі бұл тең болады келіп мынаған тиген кезде мынаны жирады бері қарай получается x квадрат бөлінген екі болды да бізге де табу керек өзі вообще те иә. созылу мынаны табу керек ортақ бөлгіш екіден берем. сол кезде 2 mgh қосамын mv квадрат бөлу 2 тен kx квадрат бөлу 2 деп екілер қысар жіберемін да көрдіңіздер ма x-ті табатын болсам түбір ал алып 2gh m бар мына жерде қосамын м в квадрат бөлінген к дей саламын енді кіргізе салдық жалғыз сөбірдің кеттік түбірдің сыртында жалғыз қарап біртүрлі тұпасын дедік кіргізбесек те болады негізі просто жаңағыдай жаурап қалмасын деп так кеттік массасы бізде э, он килограмм иә или былай істейміз ба жақсы біздің апай дұрыс айт, айтқан не болмасын сөз жерде қалмасын масса мен жылдамдыққа қарай лақтырып жіберсек бола ма болмай ма болмайды иә болмайды болмайды жақсы он екі он биіктік бір қосамын он жылдамдықтың квадраты он алты бөлемін мыңға так мынау жүз екі жүз екі жүз ә, қосамын 160 200 360-ты бөлемін 1000-ға 036 036 о 06 метр шығады 06 метр 60 сантиметр болды иә все деп тоқтайды екенбіз деп бір нұсқаны талдап тастаппыз бар болғаны ә, неше минутта бір елу минутта бір нұсқаны талдап тастадық енді ә, біз келесі сабақтарда жылдамдыққа жұмыс жасаймыз енді <laughs> давайте сөйтейік иә өйткені ә, отыз бес сұрақты екі минутта есептеген кезде сіздер оны жетпіс минутта шығаруларыңыз керек есеп солай 35 сұрақ 70 минут дейді біз қазір жетпіс минутқа жеткізген жоқпыз бірақ орындадық иә ну несе енді қараңыздар <clears throat> бізде ә, келесі сабақтарда тоже осындай нұсқалар талдаймыз бірақ бірақ сіздерде сұрақтар болса ә, нұсқаларыңыз болса бізге алдын ала жіберсеңіздер болады ағай осы нұсқаны талдайсыз құрсын осы нұсқаны бір сондай шығарғым келіп жүр деген сияқты вопростарыңыз болса алдын ала бізге жіберіп қойыңыздар немесе осы жерде жіберсеңіздер немесе түсінбеген шықпаған ішінен лифтен бір есептер болса оны да сұрасаңыздар болады окей бірақ ә, тренировка ретінде күнде бір нұсқа шығарып отырсаңыздар мен өткенде бір нұсқаны жібердім қалай болды талдаңыздар ма нормально шығардық па <laughs> нормально деген болмайды уже э, жақсы или жақсы болу керек или мощный болу керек э, шықпағандар болды ма шықпағандар болды ма азамат интернетте қарадың ба болады дұрыс дұрыс қарау керек бастысы қарау керек қалай болса да шығару ең, ең аз есімізде қалады иә сосын осы жерде талдаған есептерді достарыңызбен бөлісіңіздер оқушыларыңызбен бөлісіңіздер үйретіңіздер сол кезде естен шықпайды ешқашан окей okay. үйренген нәрсені басқаға бөліссек ол естен шықпайды да что ол талдағансың өзің білесің уже жақсы сомен э, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша good luck guys болды болды құдай қаласа міндетті түрде кетемін бұдан кейін иә жақсы жақсы